Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente mon interféromètre de Michelson. Voici une vue d'ensemble du dispositif. Alors, à gauche, euh, c'est euh, la source laser. Puis à droite, c'est le côté plus interférométrie. Euh, donc la source laser, en fait, c'est tout simplement, on a une source euh, de haut voltage ici qui alimente euh, un tube. c'est un laser hélium néon. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, le faisceau s'en va dans l'interféromètre qui est composé de deux miroirs. Donc premier miroir ici, deuxième miroir ici. c'est des miroirs dont l'aluminium est déposé sur la surface externe. Et puis, euh, il y a euh, une lame séparatrice, ici, euh, qui permet de séparer le faisceau en deux. Puis ensuite, donc, il y a une lentille avec une focale assez courte pour permettre de focaliser le faisceau sur une photodiode. Donc, c'est une mini photodiode. ensuite, le signal à photodiode est enregistré par un oscilloscope numérique. Pour faire la construction, j'ai utilisé principalement euh, des extrusions d'aluminium euh, précoupées. Euh, donc ceux-là, ils proviennent de Open Beam. Euh, donc c'est simplement plusieurs longueurs d'extrusion d'aluminium comme ceci. Puis il y a des petits triangles en plastique euh, avec des trous, euh, donc on peut les visser dans les extrusions, faire des structures euh, avec ça en, les vissant ensemble. Il aussi des, petits T aussi en, plastique, c'est le même principe, donc ça permet de relier plusieurs morceaux d'extrusion ensemble pour faire les structures que vous voyez. Donc ça permet d'avoir à la fois une bonne solidité, puis un ajustement facile, parce qu'en optique, bon, il y a beaucoup d'ajustements fins, donc il faut pouvoir régler les hauteurs et tout ça. Donc ensuite, j'ai fait aussi des pièces imprimées en 3D pour euh, pouvoir fixer l'optique sur ces extrusions-là, donc simplement avec deux trous comme ça, donc sont vissés dans l'extrusion. Puis euh, ça permet euh, d'avoir justement un ajustement sur la, de la hauteur. Donc si on peut voir ici par exemple, il y a les deux vis. Donc on peut ajuster la hauteur de, de tout ce système-là. Pour avoir un ajustement plus fin des composantes optiques, donc pas le choix d'avoir des vis donc ici, il y a des, petites vis qui permettent d'ajuster euh, l'alignement plus fin euh, des miroirs. Donc deux vis ici pour euh, les deux axes de rotation du miroir qui sont reliés simplement à un aimant. Donc ça, reste, ça reste fixe. Pour faire l'alignement, puisqu'on est dans le visible, on peut utiliser un papier blanc qui va nous montrer où est le faisceau. L'objectif en premier lieu, c'est d'aligner le laser sur le premier miroir. Dans l'idéal, on aimerait que la ligne du laser soit à l'horizontale par rapport à l'interféromètre. Euh, mais euh, dans le cas actuel, c'est plus ou moins nécessaire pour les applications que je montre. Puis, euh, en même temps, on ne veut pas que les rétro-réflexions viennent perturber le laser. Par la suite, on aligne le premier miroir pour que le faisceau revienne bien à travers toutes les composantes. Donc, il faut qu'il passe euh, bien dans le, le, séparateur de faisceau. Puis, on peut le voir ici à l'écran. Donc, il faut vraiment que soit le plus près possible euh, du laser sans être euh, revenu dans le laser en tant que tel. Par la suite, on aligne euh, la lame séparatrice pour que le faisceau réfléchi par le premier miroir tombe parfaitement sur la photodiode. Ensuite, on enlève la photodiode puis on sert euh, du deuxième miroir, soit celui-ci, pour aligner les deux faisceaux euh, l'un par-dessus l'autre. dans le bon sens. Donc ça se fait vraiment à l'œil. Puis ensuite, euh, on essaie d'ajuster les patrons d'interférence. L'objectif, c'est d'avoir exactement une frange pour que la variation d'intensité sur la photodiode soit vraiment importante. Passons à présent à la théorie. Donc, vous avez ici sur le tableau une représentation schématique d'un interféromètre de Michelson. Tout d'abord, il y a un laser. Donc, un laser, ça a deux propriétés très intéressantes. Premièrement, c'est une source monochromatique, ce qui signifie qu'il y a une seule longueur d'onde qui est émise. Et euh, la longueur de collant, est assez élevée, Donc, dans l'espace, la phase reste conservée. Donc ensuite, dans le schéma, on a une lame séparatrice qui va permettre de diviser le faisceau en deux. Donc il va y avoir une partie qui va être réfléchie vers un premier miroir. L'autre partie va être transmise vers un second miroir. Puis bon, ensuite, les miroirs réfléchissent ce faisceau euh, vers la lame séparatrice. Il se produit le même phénomène. Donc la moitié va être réfléchie, l'autre moitié va être transmise. Et euh, en résultat, ici, en bas, il va y avoir, les deux faisceaux vont se combiner, ce qui va produire de l'interférence. Donc, il y a deux types d'interférences qui produisent un patron d'interférence. Il y a de l'interférence destructive et l'interférence constructive. L'interférence constructive survient lorsqu'il y a deux ondes qui ont exactement la même phase. Donc, lorsqu'on les additionne ensemble, ils vont créer une grande onde. Donc, tout simplement, les amplitudes vont s'additionner. Et l'interférence destructive survient lorsqu'on a deux ondes dont la phase est différente de 180 degrés ou de pi, ce qui va faire que euh, lorsqu'on les additionne, il n'y aura aucun signal qui va être produit. Donc, on a ces deux phénomènes-là simultanément pour qui, vont, va produire un patron d'interférence. Le patron d'interférence de l'interféromètre de Michelson, lorsqu'il est parfaitement aligné, va être donné par l'équation ici. Donc, c'est 2D cos égale à m lambda. Donc, le D, ici, il vient de la différence de parcours optique entre le premier miroir et le deuxième miroir. Donc, si on prend on mesure ici exactement la distance ici, on l'amène ici, bien, D, c'est la distance qui va être rajoutée à cette distance-là. Et pourquoi il y a un 2 Mais en fait, c'est que le faisceau euh, s'en va dans un sens et revient, donc il parcourt deux fois cette distance-là. Et ensuite, on a θ qui est euh, l'angle d'observation par rapport au premier miroir. Donc, ce qui va faire que le patron d'interférence va avoir plusieurs anneaux concentriques. Donc, il va avoir un anneau d'interférence destructive au milieu, et plusieurs anneaux autour d'interférences, euh, une alternance d'interférences constructives, destructives, constructives qui va en grandissant. Pourquoi on a une interférence destructive au milieu C'est que la lame séparatrice produit un déphasage de pi euh, entre les deux faisceaux. Donc, l'interférence de Michelson, ça a été créé par M. Michelson pour euh, mesurer la différence de vitesse de la lumière. Donc, il voulait savoir si on déplaçait l'interférence de Michelson dans l'espace, est-ce qu'il va y avoir un déphasage du patron d'interférence? Et bon, ça l'a démontré que, en fait, l'éther n'existe pas, que la lumière, peu importe comment on place l'interférence de Michelson, va toujours produire le même patron. Donc, euh, avec euh, l'Arduino puis un petit contrôleur de moteur, euh, j'arrive à bouger le miroir, en fait, dans l'axe du faisceau. Ça ici, c'est un, un, petit... c'est en fait, c'est démonté à partir d'un lecteur de CD. Donc c'est simplement un moteur qui puis un rail. le miroir bouge. Donc l'effet que ça donne, si on regarde avec le donc quand le miroir bouge, on voit euh, des oscillations sinusoïdales. Puis là, en fait, on peut, euh, si on, le stoppe au bon moment, on peut venir identifier euh, les pics donc si on place un curseur sur euh, deux maximums consécutifs, qui sont en fait des minimums de lumière en fait, euh, on a 15 euh, microsecondes de délai. Donc avec ça, en sachant ce temps-là, on sait que la lumière, on sait qu'on a deux, en fait on a une frange, donc on a la longueur d'onde divisée par deux, donc on a tout simplement, on peut trouver la vitesse du moteur en faisant tout simplement euh, cette division-là, donc 632.8 nanomètres divisé par 2 fois 15 microsecondes. Donc on a dans ce cas précis-là, on aurait une vitesse euh, de 2.1 cm par seconde. Donc le moteur se déplacerait à 2.1 cm par seconde. Là c'est sûr qu'il était en accélération puis en décélération, mais on pourrait euh, trouver le profil d'accélération, de décélération d'une façon super précise à l'aide de l'interféromètre de Michelson. L'interféromètre est extrêmement sensible aux vibrations. Par exemple, si je frappe sur la table, on voit qu'il y a tout plein d'ondes qui se propagent dans le signal de la photodiode. J'ai rajouté un câble audio qui est euh, inséré euh, dans euh, la carte de son de mon ordinateur. Puis avec ça, je vais être capable, en utilisant un programme qui enregistre le son, finalement à partir d'un micro, je vais pouvoir utiliser l'interféromètre de Michelson comme tout simplement un micro L'interféromètre de Michelson, ça fait un super bon micro. C'est juste que le problème, c'est qu'il faut parler un petit peu fort. L'objectif de cette vidéo, c'était de démontrer que c'était possible de faire de l'optique do-it-yourself chez soi. Donc à partir des composantes qu'on peut trouver euh, sur Internet et euh, avec une imprimante 3D et tout ça. D'avoir un projet vraiment cool parce que notre de Michelson, ça démontre que euh, c'est quand même un projet assez complexe. D'arriver à des, des, aussi bons résultats, c'est très prometteur. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Puis on se revoit dans une autre vidéo. Si on essaye avec l'oxygène à présent, on obtient un spectre euh, à peu près continu. Passons à présent à la théorie.